Alleen sterven is naast de liefde. Ware vrijheid vindt plaats in isolatie. Vermijd voor altijd nabijheid. Sluit bedreigingen buiten. Offer vrijheid op voor hygiëne. Zelf nadenken brengt de maatschappij in gevaar. Ontkenners verstoten. Dat is solidariteit. afstand ook thuis. Blijf weg, sport niet, leef niet, voel niets. Vaccinatie, vaccinatie. Luister niet naar andersdenkenden. Ontsmet uw geest Dagelijks met de NOS. Voorkom besmetting. Leef in absolute steriliteit. Lichaamscontact veroorzaakt lijden. Alleen eenzaamheid is veiligheid. Liefde is afstand. Vermijden is bevrijden. Afzondering is verantwoordelijkheid. Houd afstand, ook thuis. Blijf weg. Sport niet. Leef niet. Voel niets. Vaccinatie, vaccinatie. Dit virus is levensgevaarlijk.